Good afternoon. Good afternoon. Welcome to our eleventh lesson. Добро пожаловать на наш одиннадцатый урок. Сегодня наш урок снова начнется с сюрприза. Угадайте, кто у нас сегодня в гостях. Свой вопрос вы начнете с помощью слов Is it? Is it apple? No, it isn't. Is it elephant? No, it isn't. Is it cat? Yes, it is. And what color is the cat? Какого цвета кот? Is it pink? No, it isn't. Is it black? No, it isn't. Is it? Is it? hmm, white? Yes, it is. Here is the cat, white cat. Белый котик. It's our guest. Наш гость. Я думаю, вы тоже угадали? Вы называли вместе с нами все слова, которые мы прошли, и цвета? Вы большие молодцы! А теперь мы составим с вами диалог из тех фраз, которые мы с вами уже изучили. Hello. Hello. What is your name? My name is Его спроси. What is your name? My name is Piglet. How are you? I, I'm fine, thanks. How? I'm fine. Теперь его спроси. How are, How are, how are you? how are you? I'm fine too, thanks. How old are you? Э. Что это значит? How old are you? сколько тебе лет? Угу. I'm five. Теперь меня спроси. How old? How old are you? I am four. Where are you from? Это Да. I from, I'm from, да? I from, I from Kazakhstan. И его спроси. Where? Where are you? From. I'm from America. Bye. Bye. Вот такой диалог мы с вами уже умеем составлять. Ребята, вы вспомнили все фразы, которые мы произнесли? Отлично. А мы идем дальше. Мы немножечко подустали, и давайте сделаем зарядку. Помните, как мы разминались в прошлый раз? Нужно встать на пол. One, two, three. One, two, three, stop. Okay, that's nice. And let's revise our letters. А теперь давайте повторим наши буковки. What's the letter? Какая это буковка? A. Какие слова ты помнишь с нее? Apple, open. Все верно. What's the letter? Какая B. это буковка? Wall. Верно, отлично. What's the letter? Какая это буковка? C. Cat. Yes, right, yeah. What's the letter? ну, думай сама. Какая? D. И кто это нарисован? Dog. Yes. What's the letter? E. Elephant. Right, yeah. What's the letter? какая? Кто это нарисован? Фрог. Значит, буква? Какая буква? F. Yes, right, yeah. Сегодня мы с вами познакомимся еще с одной буковкой. Это буква G. Посмотрите на нее. Она похожа на жирафа. <clears throat> Как будто бы он голову у нас задрал и смотрит вниз, да? Повторите за мной. Буква G. Буква G. Еще раз. G. G. Эта буковка нам дает два звука. G и G. Поэтому слово гитара, гита, начинается с этой буквы. Повторите за мной. Гита. Гита. Еще раз. Гита. Гита. И, как всегда, мы с вами выучим стихотворение про эту буковку. Слушайте меня внимательно. С этой буквой не дружи, зазнается буква G. Важно голову задрав, смотрит свысока джираф. А теперь повторяйте за мной. С этой буквой не дружи. Зазнается буква G. Высоко важно голову задрав, смотрит свысока жираф. А теперь расскажите это стихотворение вместе с Викой. С этой буквой не дружи, да знается буква G. Высоко, важно. Важно голову задрав. Смотрит. Смотрит. Свысока смотрит свысока жираф. Отлично. Итак, слово «жираф» начинается с буквы «G». Посмотрите, он высоко у нас голову задрал, да, и смотрит на пальму свысока. Ребята, вы запомнили это стихотворение? Если нет, перемотайте запись немножечко назад и выучите это стихотворение про такого замечательного животного. Мы с вами подустали немножко. Давайте еще сделаем одну разминку. Stand up. Что это значит? Встать. Yes. Hands up. Что нужно сделать? Ручки вверх. Hands down. Ручки вниз. Sit down. Сесть. Итак, еще раз. Stand up. Встали. Hands up. Hands down. Sit down. Отлично. В английском алфавите есть песенка про алфавит. Мы еще с вами не весь алфавит выучили, но начало песенки мы можем с вами спеть. Послушайте нас. A, B, C, D, E, F, G. Мы с вами пока изучили песню до буквы G. А теперь спойте вместе с нами. A, B, C, D, E, F, G. И наш урок с вами подошел к концу. Давайте сегодня вспомним, что нового вы узнали. Вы выучили нового, нового животного. Какого? Джираф. На какую букву он начинается? G. Все верно. А еще мы научились новой разминке. Мы научились вставать. Как по-английски вставать? Stand up. Ручки вверх поднимать. Hands up. А ручки вниз как будет? Hands up. Hands down. Down, вниз. И нужно сесть. Как сесть по-английски? Sit down. Отлично. Если вам понравились наши уроки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Да. И следите за нами, нашими новыми выпусками. До скорых встреч! Bye-bye! And have a nice day! Желаю хорошего дня!